Chamome Marta, teño nove anos e vivo en Bertamiráns. Nos apuntamos a este concurso porque queríamos experimentar eh, sobre, non sei, quizás a vida dos cantantes ou algo así. Non lo teño moi claro, pero eh, non nos costou nada facer a canción. moito. Son de Bertamirán, se chamome Aida Fixen esta canción co meu grupo de guitarra eh, porque nos queríamos presentar ao concurso para ver se tiñamos sorte Se toca ca guitarra española, é eh, unha canción que, to, eh, que fala sobre animais que están locos eh, eh, Eu tamén a toco cunha pandereta para o pé e a min de feito gustoume moito como nos quedou. Raquel, teño 10 anos e vivo en Bertamiráns. Miguel é o noso profesor de música, ensínanos moitas cousas ao grupo, axudounos a facer a canción. As catro mm, componentes do grupo estudamos no Ceipa Maia de Bertamiráns. O grupo se chama Estrelas do Rock e a canción Tolemi Animal. Animal, son de Bertamiráns. A nosa primeira actuación foi na festa do cole o curso pasado. Temos moitas ganas de tocar no Teatro Colón da Coruña. Axudounos o profesor de guitarra eh, porque seguramente lle gustaba moito o concurso e quería ver se tiñamos sorte ou así. Temos moita imaginación en torno á nosa canción, tardamos pouco en facela. Pareceme unha idea xeñal facer o concurso de Quero Cantar, porque os nenos poden exhibir o seu talento. Eh, canción é pop e espero que le guste a la gente del teatro que vaya a vernos allí. É que é bastante emocionante chegar á final porque unha cousa que non se pode conseguir así por sí. Porque é algo especial.